Thank you. Parémonos a pensar o saudable que comemos Sabedes o que inxerides, non o sabemos Non todo é san, non todo é tan ameno Hai ingredientes ao noso organismo alleos Al, aditivos, aceite de xirasol Miles de sustancias que potencian o sabor Temos o glutamato co seu poder matador Non pasa nada ata que pase por un erro Tes fame non comas tonterías Comete unha froita na nosa cafetería Esta calmará A túa fame axiña, as trapalladas non máis fame aínda Ese color dos chasquis que resulta rechamante E todos sintéticos o tentan enganarte Derivados do petróleo e algún colorante E demais sustancias que acabarán por danarte Producen trastornos, tamén ansiedade Co paso do tempo mesmo hiperactividade Cando ti te penses que non é pa tanto Pensa que produce ato máis temido cancro Claro que está bodo que te estás alimentando Pero é coa túa saúde é coa que estás xogando Pra ser máis caro pode ser máis barato Pero é coa propia morte é coa que estás negociando Tócanos falar das patacas frixidas Outro xantar con dano que nin imaxinas Un pouco de graxas e un pouco de toxinas E de aí sai un resultado que se fai coa túa vida A goma xantana comemola sen decatarnos Comida, bebida e xeados Ninguén de nós coñece os seus danos Mais cando che reventen os riles falamos O refresco máis comercializado e adictivo Está feito incluso por algún corrosivo Descalcifica os osos, dan a tu organismo en Incluso trae problemas dentro do metabolismo Úsase para limpar óxido en motores Se queres bebelo é que che falta un tornillo Provoca dano cerebral e perda de memoria O menos que darás en olvido Chega o momento de falar dos chocolates Productor do acné grans e destructor da pubertade Se queredes presumir dunha boca saudable de ese vicio productor de caries Se queres presumir de tableta ou ventre plano Chocolate puro que fai menos dano Só che quedan agullas e pinchazos a diario Pois o chocolate trae diabetes de regalo